Kaixo maitanen naiz eta kimika ikasi nuen. Ba berez, e, inoiz ez dut e, zientzia genero batera lotu, egia esan, baino gehien bat igual gizonezkoetan pentsatzen nuen. Ba, azkenean pizka bat munduagatik. E, telebistan, e, pelikuletan, normalean, ikusten diren pertsona gizonezkoak dira. Gaur egun bai aldatzen ari dela, baino nik hasi nuen hasi nintzen karreran orain dela ja mm, sortzi urte eta bere garaian ere ustez bai ikusten zirela gehiago gizonezkoak. Ba berez nahiko argi neukan zientzia zela nirea eta karrera hau garaian ba, kimika izan zen gehi gustatzen zitzaidana ba, kimikariak e, ba, hori ikusten dituen beti laborategian lanean, e, koloreekin, gauzak arraroak egiten, erreakzio oso politak e, egiten, laborategian, espumak, hori koloreak, e, bat horregatik. Neska baldin zara eta kimika ikasteko gogoa baldin daukazu aurrera. Ez daukazu inongo e, arazorik eukiko eta esfortzuarekin lortuko duzu arazorik gabe. E, ni unibertsitate batean lan egiten dut eta emakumeak daude pilo bat eta ez da ez dago arazorik. Gogoak baldin baduzkazu edor gai da e, aurrera egin analizateko zintzea munduan. Kurso 22-23, elige estudios de ciencias. Aukera izan zientzitako ikasketak. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.